you Thank you. <laughs> Eu que tenho, eu sou eu que sou culpado. Eu que perdi o jogo. Para com essa conversa mole. Vai dar. Vai, não vai dar. <laughs> Pelo amor de Deus, cara. É, é, é, impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Chega, já tô cansado. Não, tá de dar uma porrada. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. avoid any confrontation with the enemy, he'll forget his evil ways and learn to love us. All who oppose, all, all who oppose.